Foi o bem-vindos para mais estamos aqui no Fortnite E pessoal, hoje estamos aqui com o meu pai Oi! Vai lá, ela acabou de falar Então pessoal, <laughs> hoje estamos aqui com o meu pai Oi, nem sei onde eu tô Meu Deus do céu Pessoal, hoje estamos aqui com o meu primo, Lucas É E quem mais? E o, o Daniel, né? Naquele. Naquele. O ruim da partida sou eu. Eita! Já tem um símbolo de duas picaretas ali. Eu não sei jogar esse negócio. Eu não sei jogar campe... torneio, galera. Então vocês vão ter que me carregar. Eu vou escutar o que vocês falarem e você vai me falando. Oxi. Eu não Mas... tô escutando ninguém. Eu... É, qual vai ser o drop? Tá ouvindo? Qual vai ser o drop? Qual vai ser o drop? Quem que é drop? Cai, aonde é o lugar que vai cair? Não sei. Vamos cair. Vamos cair em um lugar que sem arma mítica, por favor. Lá no meu esconderijo. Pai, nem inventa, não, não, não, não. não não tem Olha o barco lá. O barco tá lá do lado, vamos cair lá. Não. Olha tá lá, lá tem um barco. não tem um barco e é aquele esconderijo lá. Pai, não grita. O esconderijo do meu pai é beleza. Ou a gente vai direto pro barco e depois vai pra plataforma. Então, pessoal... Não, não, não. Então, pessoal, <laughs> então vamos indo aqui, né? Vamos... <laughs> Opa, tá tudo bem aí? Você e seu personagem? Eu vou cair aqui no, no ventilador. O pai, tu vaza. Eu vi. Ah, é legal. Ganhei uma pistola azul. Ô pai. Foi nele. Eu vou abrir esse pé. Ô pai. E aí que eu vou... Oxe, pai, você pode lutear, hoje Ninguém tá te obrigando a não lutear. Ô pai, você não pode levar só engodo. meu posso querer levar gol de vida, pai. Pegaram coisa lá? Tá Levou tudo. Você não quer nada? Ah, depois eu passo ali. Pai, tem um engodo aqui se quiser, que eu não quero engodo nem gosto. meu Deus, eu não sei jogar de novo. Eita. É, tá meio difícil aqui. Vamos lá do barco? Vai. Quem falou? Eles encheram tudo. Eles tudo. Vai não, seu doido! O quê? Doido. Vamos. Vamos buscar esse povo. tem nada aí. Né? Pega aí, tudo velho. Fique em 19 melhores, um ponto. Já consegui, já consegui uma dança. Oi. Pai, para de me ver. pai? que eu sou o Juju Bananica? Você não vai me marcar uma banana? Agora que eu tô... Bote um ser humano. Bote um ser humano sendo, não. Vai, pai. Vai, sai do barco, vai. Ô pai, você não pode começar a levar pro boss. Tá pegado, ó. A gente tá, tem que dar dano em alguém. Você toma dano que você não mata ninguém. Ou oh, vou atirar, não. Fica parado, Daniel, fica parado. não vira pro outro vai. E você? Pai, meu Deus, seu doido. Vou, vou pro raio lá, que eu tenho uma vida. Eita, os caras estão aqui no raio. Tem um cara em cima de mim, galera. Tô vendo aqui nos beirados pra ele não me ver. Daniel, cara, tá com 3 e... 50 segundos, sabe? Nossa, tirei 10 de todo mundo. Vamos lá, galera, vai. Daniel, quem tá com você tá todo miado. Quer vida? É vida? Tá muito miado ainda, que ela deve ter pegado meu kit médico. Infelizmente eu morri. Não dá pra pegar o cachorro? Uh hum, hum. -uh. Vai, pessoal. Vai, pessoal. Dá uma Dá uma pegar o cartão, Júlia. Dá na, agora lá. Deixa no outro, não. Ah, Vamos. <laughs> Meu pai. Vamos, pessoal. Bora, vambora, vambora. Vamos pegar o carro. Meu Deus do céu. Só tem 55 pessoas só pra matar. 53. Ah, Júlia, na moral, Parei. não vou conseguir Vou ter que A menina que me matou essa. Pega a meta, velho. 80 só. Dura releva, dura releva. Boa! A vida era minha, valeu, metro, mano, tem um metro. Não, pra salvar ele pegou 50 assim, gente. Tava você daí, dá pra salvar. Tem de 12. Pega adiante, pega de privado. tem 44 pessoas. Onde para ir lá? Onde que eu vou colocar o pai de lá? Nossa, pai, 44 não. Olha o negocinho. Esse cara vai remitar o amigo dele. Tem aqui dentro dele, ó. Aqui. Olha lá, olha lá. A mais perto do Daniel é a é aqui tá na tempestade. Nossa. Não, mas tem, que ter uma coisa, né? E também tem aqui. Era... tempestade aí, Daniel. Você não vai pegar... Mas vale a pena, vale a pena tomar então, dano. É, realmente. Tá bem longe a tempestade. Vida do varejo. Não, tô zoando com o nome. Vida do varejo. Que vai nos dar vida. Eu pulei igual no... atrás do Daniel. Na bundinha do Daniel. Eu não vou... Eu também, Lucas. A gente vai ter que... Eu, eu vou conseguir chegar aí, Lucas. Divide a casa comigo. Meu Deus, pai, vê se deixa ela tipo a mim eu tô sem nada. Eu tô <laughs> o andar de cima é meu. O andar de cima é meu. Ah, viva. Opa, aí o andar de cima é meu, com licença. Mas não quebra as coisas, meu. Você tem que quebrar mais... Tô com uma tática só. Eita. Eu prefiro rajada, que é melhor. Tô dando, tô dando, tô dando. Ah, não, ah, não bot, bot não. Burn, burn, burn, burn. Mata os dois, vem, vem, vem, vem, vem. Vem, vida, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Ah, não. Ele tá segurando a parede. Ai, ô louco, obrigada, né? esquadrão, o esquadrão tá com a mesma skin. Sim, eu tô tentando me esconder. Ah, não, velho. Ai, ai, eu morri pro saqueador. Eu morri do nada um barbudo atrás de mim. Fique entre os 20 melhores. Sobe aí. Não, não dá não, pai. Quem falou? Não dá não, pai. Dá, dá pra pegar o cartão? Tenta pegar meu cartão. Ó. Morri. Meu cartão tá perto da Júlia, pega os dois. Nossa, morreu os três? O meu, se você tivesse com a skin da árvore de Natal, dava pra você se camuflar. Cadê o Dani? Pega mais um, ó. Não, acho que não. Pega um carro. <laughs> Pega um caminhão. Tá, na... tá. Hã? Tá travado. O quê? O caminhão. Ah, tá travado. Ah, é. Meu Deus. Missão então, pra ver se vem bala aqui. Quase possível. Boa, Fique... Ah, eu só fico, né? que mas eu quero dar Ela tem roda, mas tá travada. Conhece a moitinha? Conhece a moitinha? Cadê eu? Vai fazer cocô aí. Oxi. Pai, de onde você tirou isso? Hum? De onde você tirou? No meio do mato? Oxi. Tranquilo, onde é que eu mano? lago, lago, lago eu acho que é melhor. Do que? Eu tenho carro aqui. Os carros é. lados. Toda carrada travada. Ô, Lucas, você é muito sortudo, viu, hein? Nós deu azar, mano. Veio um saqueador, mano. Matei um, matei um. Eu matei dois. Ah, eu tirei assim, tu né? bota tudo no Eu morri pro saqueador pesado. Não, só quero. Ó, gente? Eu vou ir lá vocês e vocês vão correr pra tudo cada é relógio, beleza? Tá. O dano não voltou, não? Não, é porque acabou o tempo, pai. Oxi. Não é, não? Não. Brincadeira. Aê, vem, vinda de volta à vida, papai Jesus. Manda ele pra que cura? Pra que cura? A gente já vai estar com 100 de vida. Com licença. Ah, obrigada. Nossa, meu pai me sacou por alto, Por alto. <laughs> ai, ai, sabe. Chegaram comigo. 19. Colocação 19. Então. Todo mundo volta pro Love. Melhores pra ganhar a dança. Eu não... Tá, marca aí, marca aí, onde vamos dropar? Marca aí, marca aí. Marca. Ô louco, eu e o meu pai pulou junto. Eu, eu, meu pai, nossa Lucas, Daniel. Daniel. Eu vou saber que o Lucas tá falando. Eu sou mais alto. Olha, oi Daniel. Olha onde que a gente tá, no altão. Meu pai caiu melhor que a gente. Meu pai foi o segundo melhor a dropar. Ai, velho, já tô levando bala. Meu Deus, meu pai me deixa com uma pistolinha azul e ele fica com mais de azul. Pega? Não, até agora não. Só achou engodo. One. Saqueador. Ah. Pai, tá ali. Ah, velho. Desmarcou. Eu vou saber onde que tá? Nossa. Vou pegar aqui esse peixinho peixinho rapidinho. Quem dera. Já pegou a bola daqui? Uhum. Ai, para de quebrar coisa, meu. Peixe gloop. Pode jogar, pode jogar. Refrigerante? O que é material aí. Olha o material aí. Peixe que usa bastante. Pega aí. Vou farmar aqui. vai pegar o Rakenjato dele? Ai. Isso. Top. Alguém já lutou essa casa aqui, Mas eu, é, eu, é meu e meu pai já. Eu e meu pai já. É porque às vezes se, tiver coisa... Você ainda tá usando scope pra tirar, Daniel? costume. Mano amarelo? Sou fumadeira. tô com um baiacura. Ó, tem essa dúvida. Eu drop marco sem querer. Meu Deus, porque eu quero saber porque eu tô farmando, porque eu não tô full. Ó. Coitada aí, gente, deixou... Ó, tem um monte de aqui, ó. Quem quer? Ainda tô... Opa! Tem cara com meu pai, tem cara com meu pai. Tem uma dupla aqui com meu pai. Socorro, socorro. Levou em headshot um. Ai, morri, ó. Caramba. Esquece, esquece, esquece, esquece. Lado, lado, lado, lado. Um tá lá do meu pai que eu, eu, eu, eu dei uma rasgada nele, de M4. Pai não. Alguém poderia me ajudar aqui? Ô Lucas. Tô né? Meu pai. Pode ir. Ó, o barco tá lá. Não, pai. Bora. Sincronia perfeita aí o Daniel. Olha, de novo a gente fez um rodado. Ah, esquece. Uhum. Pode deixar. Vai no barco ou depois que vai no barco? Ixi, tem cara ainda. Falei que tem squad aqui já. Tem squad aqui, cuidado. Vai aqui ou vai no barco? Uh, olha meu paraquedas. Eita, não vou chegar. Pessoal, eu vou ter que ficar longe de vocês. E eu tô longe da, longe de vocês. Eu vou lutear aqui e depois eu ir pro inglês. embaixo do caminhão. Pô, me dá uma aí. Gente! Cadê a arma? Gente, vem me encontrar. Ah, vocês caem... Tá vai, vai no barco? Tem iodo. Tô nem um pouco com ferro. Tem umas armas. Tá, tô indo mais outro. pistola, Melhor do que nada. Tô muito sem metro. Ah. Olha cima. Vai. Vai, dá show pro meu pai. Aí depois eu taco Vai, junta, junta, junta. Todo mundo tá sem match. Daniel, não tô tu. Não tô tu. É, pegou mais engodo, né? Quem? Sim, mas ele foi umas lindosas, falou falando a verdade. Nossa, mas não é verdade? Olha. Quem que quer que eu leve alguma coisa? 7, eu acho. Parabéns. Tudão. Toma. Não. Toma não, pai. deu 130 de material. É Nossa, Daniel, assim, muito grosso. Um peixinho. Quebrar isso aqui que dá muito material. Eu vou capturar ele, mas vou colocar 12. Eu tô levando kit. Vou pegar. Pronto, tô com fumadeira. Fique entre 20 melhores, só tá tem ponto. Fique 19 melhores. Vai, dá pra ter de ganhar, confia. Tô deixando uma trilhinha aqui de madeira. Pode, Tem uma fogueira aqui. Não tem mais. Nossa, eu ouvindo. Tem cara aqui, tem cara dentro dessa casa. Vai, volta! Sai da casa, meu filho. Quem achar kit médico me dá. Uh! 17 melhores mais um pronto. Eu não. Eu tô fumadeira, mas não. Legal, quebrar pedra ganhei de material. A gente tá safe mesmo. Olha os caras sendo focados lá, lá, lá. Nossa, barulho de... Nossa, tá caindo mais um. Né? Cai... A safe zone não vai fechar em nós. Ah, eu é acho que não, imagina. Né, é, olha... A gente é lá pro final. Eita! Vou morrer rápido. teve o que achar, procurar um carro. Entra na bosta. Ah. Ô gente, eu, quem tá levando cura-cura? Obrigado, Daniel. Você é um idiota. Tô muito ruim, né, Dick? Tô colocando kitmat, meu. Tem alguém tirando no NO 300 de... Peraí, o que que vai Galera, ai, bot! Tem cara... Os bots estão atirando nos caras no... No N... No N1. Vai, vai, vai. Eu tô fugindo tá com o cara mesmo. Te cara conmigo, te cara conmigo. Volta! encima, encima. me Calma, você quase morreu. tive uma ideia. Vai por aí. Chegou mais um squad. Gente, só vaza. Ignora todo mundo que morrer. Só vaga. Eu tô com kit médico. Nossa, como ruim. Joguei um kit médico ali. Eu vou me... Eu vou... Eu tô me curando aqui, Daniel. Carrega o Lucas. Nossa, quem é que tá lá atrás? Eu que tô... Você tá me assistindo, cara. Então. Ah, o Lucas morreu. Daniel morreu também. Ai, ai. Acerta tá rápido, meu. Esquecer no meio, não dá pra você lá do lado, não. Pega a vida aí, Dani. eu vou só vazar. Vazou. Tem bote ali. de vida ali embaixo da, da cabana. Só vai, só vai. Olha a esquerda também, olha a esquerda também. Ai, esquerda, isso, a esquerda aí. Olha o cara ali também. Calma, segura, segura, deixa ele passar, deixa ele passar. Não, não vai, Tirani, deve ter chegando ali. Se você chegar, chegar lá, você vai morrer. Você fica na moita, se não tiver, você... Já era. Tá. Constrói Vai abaixado. Tem que faz, box, faz box, Aí mesmo, aí mesmo. Vai morrer um monte agora pra tá você. Tá bom, tá bom, tá bom, aí mesmo. Tá bom, Agora não dita, não faz nada, só coloca no chão aí. Agora não faz nada, não faz nada, fica quieto. Não faz nada, não fica aí. Ó, se começar a desfocar, deixa, é, tenta não construir, se começar a desfocar. Tenta ficar escondido dentro da box aí, depois você constrói. Perfeito, os caras foram de fogo. Se os caras quebrar a bolsa e sair, os caras vão parar do fogo. Não edita, não edita, não edita. Não edita, não edita. Fica de boa aí, né? você tá, tá sozinho aí contra... É, só que o problema é que eu tô sem vida e essa visão não tá em mim. Mas tu tá ganhando ponto. Tá ganhando ponto. Tá ó, você tem um minuto pra andar um pouquinho. Depois você anda. A gente não. Ó. Parada, Júlio. o que a gente tem que fazer, tá, você tá pegando nos pontos aí, ó. Você pegando. Ó, 28. fica quieta, não edita. Fica quieta aí. Não se mexe também. Nós vamos ganhar ponto. Você fica aí. Você fica aí, nós ganhamos Não edita, não edita. Ele vai lá e mete o edit e nós morri Quando chegar no 10, você já vai andando. Pai, o cara pode nos escutar. o cara pode nos escutar. Olha, pra esquerda, olha pra esquerda, rapidinho. Não. Ó, você vai editar essa parede aí, ó. Deixa editar. Essa? Não solta, só deixa. não, não, nessa, dá atrás. Você vai editar e você vai correr como se não houvesse é. amanhã. É. Edita aí pra sair, porque ó, já tá chegando a safe, vai. Não, não, não, não. Já fica esperando, já fica A safe tá vindo. Júlia, vai morrer. Calma, Vai, Júlio, você vai morrer. Vai, vai, vai. Aquela ali, aquela ali Vai. Vai, então. Então se a, surf pegar de você, você morre. Você tá com pouca vida, vai. Vai, vai, vai. Pega a proteção dessa escada aí. Isso. Aí, ó. Não, vai pra frente. Calma, Tenta entrar na casa. Vai pra frente e faz outra volta. Tenta entrar na casa, Júlia. Ah, ah, vai naquela... Ah, Ali, Júlia. Não dá pra você embaixo. Pra frente, Júlia. Sai daí. cara aí, <laughs> Fica quietinho, fica quietinho. Pula, pula, pula. Fica então. na casa, gente. Se vai ficar aí, vai morrer. Pula, pula. É, pronto. Fica quieta, não faz mais nada, mais nada. É, fica aí. Será que dá pra me enganar os caras se eu editar aqui e fingir que eu sou... saí? Não, não dá. Ah, os caras aí, velho. 2020, Júlio. 2001. <laughs> Tira o pé daí, Júlio. Não uhum. mais nada. Não puxa, não puxa nada. Fica parada, parada. Chegar assim, pelo menos 20 não é ganhar ponto. Olha, já tá dentro da safe ainda. Julia, você tá muito, tá muito bom, tá bom. Tá, tá... tá é, o problema é minha vida, né, queridos? Eu só tô vendo pelos buraquinhos da janela. Nossa, o cara tá perto aí. Olha o cara lá. Ai. Tá amor demais, já estamos muito ponto. Já estamos no louco. Fica quieto, fica quieto. eles vão Fica quieta. Ah, esquece. Galera, consegue pra cima, consegue pra cima. Aí, tá, tá, tá bom, Fica quieto, fica quieto, fica quieto. Fecha a box, fecha a box, fecha tá, a box. Tá bom. É do Madan? Vamos cair safe de novo, vai. Deu GG. Nossa, que safe, hein? Vai cair aonde? É pra cair aonde? pra cair aonde? O primeiro squad que a gente... Não, é pra cair na agência? Não! Autoridade? Não, imagina, é pra cair em Porto Salgadas. É Porto Salgadas ou agência? Vem, Júlia. Eu vou cair aqui mesmo. É pra cair em agência? Eu saindo daqui viva, eu já tô feliz da vida. ninguém não, um bot, caiu o bot. Mas ele, é, ele também tem sentimento. Ele também tem que ser... Tem que ser respeitado. Ele é um... Ele é um bot inocente. E a gente consegue... E a gente escritora? Ah, não, não, não. A Julie tá comigo. O monte boss tá comigo. Eu vou morrer. <laughs> eu vou me virar, eu vou me virar capanga. Ai, sai daqui, seu capanga idiota. Eu sei onde que ela tá ela. Onde que ela... <laughs> é. Eu vou estar tá aqui, ó. Aqui. Poderiam me ajudar, por favor? Lucas. Dá um chudinho, né, meu filho? Ah, tá, ó. Então vamos... Tá. Pega aí, Lucas, homem inteligente. Com licença, qual que é meu? É meio que... Vou pegar o... Ó, oh, pera aqui, ó. Pega aí que eu sou melhor de M4. Juntem! Junta aqui, gente. Dani! Ah, então vamos, vamos usar caminhão de ler pra nós. Pega Scar, oxe. Ah, você tem a 12 nova? Da dropa aqui, eu Vou dropar minha tática. Dropa aí. Obrigada. Eu... Eu tenho. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Não vai no pop, não? Já fomos! Ah, é verdade. Ai! Ai! Foi. Cuidão, Ninguém nada. Bote, bote ruim do caçamba. Ah, não. Tubarão não. Alguém tem vara de pesca? Não, pra acalmar o bicho. Ele tá com a boca roxa. Obrigada pela pedra. Que isso na rotação? Ah, não dá pra dançar. vocês não sabiam desse bug? Ah, mas você só fez o criativo, mas não nada. Eu não tô dançando mais. Quem quer... Quem... Quem que é Gleper da, da Judy? Eu não quero o Gleper da Judy. Tá? Lucas, ali! Pega aí, velho. Pega aqui, ó. Quem quer vida? Ó, quem quer... Quem quer... Quem quer... Chudinho, chudão, tem uma... Nossa, eu joguei demais. Ninguém quer, não? Pode pegar, pai. Dá a Star aqui. Faz... É a do... É do, é do Lucas. Quem quiser material me avisa, eu tô full tudo. Olha, eu não tenho pra todo mundo. Vem cá. Olha. Alguém tem bala de bazuca aí? Lucas, vem cá. Bala de bazuca? Pegou? Então bora. Peraí, aí, Lucas. Peraí, aí, Lucas. Meu Deus. Tá, bala do quê? Dani. Não tenha medo, Jujuba Nanik está com você. Eu eliminei dois caras. Oi, Daniel. 53 pontos. Tá show de bola, galera. Ô Lucas, você pegou o mini shield? Ô oh, caramba, tá em cima da árvore. Toma, né, Lucas? Você tá sem shield. Ah! O que você não muda? Eu tenho jump dois jump pads. Daniel tem refrigerante azul. Meu Deus, Daniel. Complica as coisas. Meu pai. Ah, não dá pra pegar. Não dá pra pegar. Ó, tem cara ali, ó. Pai, vem logo. Ó, tem uns quadros ali, ó. Vem. Vem pra nossa base. Pera aí, galera. Prontinho. Os camperzinhos! Eu, eu tenho. Eu tenho, muita. Tenho 144. Ih, olha o bot ali, ó. Não, pai, não vai. Olha o Isabel. Tem cara ali, tem cara aqui, tem cara ali, ó. Oh trilha Ai, deu sem querer. Vai, o pai fica perto do Lucas. Olha, olha, eu vou mostrar aqui, ó. O sussurro. <laughs> Picareta dele. <laughs> Eu tô correndo. Se eu apertar aqui, vocês vão ver. Vai cair todo mundo. parece um sussurro. O cara vinha ali no meio Ô gente, olha aqui, olha o que, que vai acontecer se meu pai tirar. Vai, vem, vem, vem, vem, vem pro fute, vem. Vai, tira essa bazuca da mão. Brinquedo. Vai lá pegar cachorrinho, cachorrinho. Vai pegar cachorrinho. Vai pegar cachorrinho. Querem jogar desafio da garrafa? Ah, você fechou aqui de novo. Tá Ô louco, quase caí em pé. Kanka çizileceğim bana dikkat que é eu Dani. Vai, sete. Dani. aí. Nossa. Obrigado por tacar. De nada. É sua? Ah, pegar. Cadê meu pai? Meu pai, gente! Eu ganhar, ganhar. Tem gente aí, tem gente aí. Abre aí pro meu pai. Abre embaixo aqui. Aqui, pai. O que é a bazuca aí, eu tô sem nada. Tá? Pega a bazuca aí quem tiver. Leva a bazuca. Eu tô com bala de bazuca. Pega ela. Os caras não dá pra ver por parte de fora. Obrigado por me deixar aqui sozinho. Com licença. Isso, Jujuba. Esconde aí, Você precisa não tá dando muito de dano. Eu tenho. Olha aqui, ó. Só tem dois quadros. Pera aí. Falta pouco, hein? Falta pouco, hein? tem um esquadro e mais dois ternos. Essa, essa árvore tá atrapalhando. A bala de luta lá. Tá, não ia jogar assim. vem! Só precisar de mais material, Lucas, me avisa. Aqui, aí, Ah, não, velho. Os cara, o cara usou a coisa do miau e...